Nyt on tota, vaalivideo täällä kokoomuksen vaaliristinille. Täällä on naisia. Hetkinen, täällä on mies niinku, tota, jonossa ei, kanssa. En, en halua paljasta itteeni, en halua paljasta itteeni. Kerve, onko sä, sä, onko ehdokkaana kanssa? Kyllä, Espoossa. Kerro, mitä Espoossa on tärkeää? Espoossa tärkeää, että saadaan vihdoinkin rakennettua tota, asuntoja sinne, mihin ihmiset haluaa asua. Okei. Okay. tarvitaan siitä just, että kaupunki ei lähde madaltamaan rakennuksia vastoin rakennuttajien tahtoa. Eli sä oot korkean rakentamisen kannalla? jos löytyy asukkaita, jotka haluaa maksaa siitä, niin rakennettakoon ilman muuta. Okei, okay, ja mitä, se hius, hius äh, tyylin saatte totta? No en ihan siiliä ajatellut, että jotakin vähän monimutkikkaampaa voisi kyllä. Tukka on kuitenkin sen verran lyhyt tässä, että ei täällä ihan ihmeitä saa aikaiseksi, mutta katsotaan mitä ne keksii. Eli raitoja, ra, tuleeko raitoja? Se jää nähtäväksi. Okei, okay, ja ootteko se Espoossa numerot jo? Kyllä, numerona 213. Ja sano vielä nimi kameralle. Kyllä, Jyri Tiimonen. 212. Jyri Tiimonen 213. 213 Espoo. Kyllä.